Olá! Já deixe seu like e inscreva-se no canal e ative as notificações no sininho para receber os novos vídeos.